oluşturan ve bununla beraber büyük bir gelişimi sağlayan ve uzayda büyük gelişmelere imza atmış olan bir medeniyetten bahsediyor olacağız. Bu medeniyetimizin ismi Angala medeniyeti. Bu medeniyetin ilk yapmış olduğu hareket daha önceki derste beyan ettiğimiz bu ayrışmayı ortadan kaldırmak üzere bir birlik beyannamesini beyan ediyor olması. Bu birlik beyannamesi bugünkü manasıyla söylemek gerekirse medeniyetler, insanlar arasındaki ilk defa söylenmiş olan insan hakları beyannamesi gibi algılanabilir. Üç önemli esasa dayanıyor. Aslında üç temel prensibi var. Bu prensipler daha sonra yanlış bir şekilde dönüşüyor elbette insanoğlunun nefse emaresi sebebiyle ortaya konulmuş olan hukuk eğer e, insanlar tarafından uygulanmazlarsa bir süre sonra insanların nefsi emaresiyle bir başka şekle dönüşüyor. Efendim bahsi geçen birlik beyannamesi birinci maddesinde tüm tarafların insan olmakla eşit olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla burada önce şehirli, köylü, bilgin, bilgi sahibi olmayan, bilgi taşına ulaşabilen, ulaşılamayan diye ortaya konulmuş olan ve diğer medeniyetlerin sonunu getirmiş olan bu unsur tekrardan hatırlatılarak altı çiziliyor. İkincisi inanmayanlar inananlardan ayrı bir hukuka sahiptir deniyor. Şimdi burada temel olarak insanların arasındaki münafık kisvenin yavaş yavaş şeytanın da harekete geçmesiyle çünkü bir sonraki medeniyetlerde yavaş yavaş şeytanın etkisinden de bahsediyor olacağız farklı şeylere tapınmadan söz konusu olduğu dönemlere geçiyoruz. Çünkü hani bir önceki dersimizde beyan ettik ya Hz. Adem Efendimizin oturmuş olduğu taşın bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması, sonrasında da bilgi taşının önlerine alarak Medine'yi secde etmeye başlamaları inanç mekanizmasında bir değişimi oluşturmuş. Ama hali hazırda Müslümanların ağırlıkta olduğu bir medeniyet düzeneyindeyiz. Tekrardan dönüşüm yapılmaya çalışılıyor gelen peygamberler tarafından. Çünkü arada geçmiş olan binlerce peygamber var bu medeniyetler. Ee, her birisi kimisi 7000 yıllık, kimisi 4000 yıllık, kimisi 2000-2500 yıllık yaşamış medeniyetler. Dolayısıyla inanmayanlara bir hukukun hasıl olması bir de inananların hukuku var. Bunların ayrıştığı bir noktadayız şu anda. Ve inanmayanların ayrı bir hukuka sahip oldukları İslam hukukuna göre e, İslam mantalitesine göre yönlendirilemeyeceklerinin beyan edildiği bir süreci de ifade etmişler. Ama aynı zamanda dinin esas olduğunda üçüncü maddeye koymuşlar. Dolayısıyla birbirine çelişebilecek olan bu iki yapının ilk kuruluş mantığı inanmayanlara da hakların tanınmış olması ki hakları var zaten ama ayrı bir hukuka sahip olduklarının beyanatı hukuk yapıcı olarak ifade edilebilecekleri ilk dönemden bahsediyoruz. Ama bir diğer taraftan da dinin esas olduğunu da ifadelendiriyorlar. Çünkü karşılarındaki ehli küffarın hırsızlık, gasp, zina, efendim kötülükler gibi bunların karşısında ortaya koyabileceği bir hukuk olmadığından sonuçta nihayet dinin esasiyetine mecbur olacaklar. Bu hukuk yani inanmayanların inanan, inananlardan ayrı bir hukuka sahip olabilecekleri bilinci ilerleyen bir süreçte kafir topluluklar için kendi devletlerini kurabilme imkanlarını doğurmuştur ve devlet mekanizmasının ilk başladığı yerdir. Aslında ehli küfar olmasaydı bizler sınırları çizmiyor olacaktık. Bugünkü devlet anlayışı aslında en temel kökene indiğimizde bu medeniyetler, eski medeniyetler tarihine gittiğimiz zaman Nuh öncesi, Nuh aleyhisselam öncesi medeniyetler tarihine gittiğimizde kökenleri küfre dayanıyor. Kafirlerin ayrı bir yaşam sürme talepleri, Müslümanlardan ayrı olmak istemeleri bu ayrışmanın temelini oluşturmuştur. İkincisi bu süreci giden yapı bu medeniyeti kurup birlik beyannamesini ifade ettikten sonra e, uzay çalışmaları başlıyor. Uzay çalışmalarında ilk yapı kurulum başlıyor ve önce Ay ve Venüs'e doğru gidiş oluyor. Bir önceki dersimizde söylediğimiz gibi uçakların artık uzay ötesi uzaya gidebilme, uzay ötesi derken uzaya çıkabilme imkan doğmuş. Dolayısıyla önce Ay'a ve Venüs'e gidiyorlar. Burada yapılar kuruyorlar. Hatta burada kurmuş oldukları yapılar esasında buradan gelen bazı canlıları getiriyorlar inceleme, araştırma vesaire için. İlk ölümcül hastalıklarında başladığını görüyoruz. Oradan getirilmiş olan bakteriler burada bir takım hastalıklara sebep oluyor, virüsler sebep oluyor ve e, buna karşılık ilk e, atom tedavi merkezinde kurulduğu bir döneme gidiyoruz. Bir enstitü olarak kuruluyor burası. Ve bu enstitüde e, insanların bu hastalıklara karşı tedavi edilmesi atomize fonksiyonlarla sağlanmaya çalışılıyor. Alpayra bir tıp e, protokolü olarak ifade etmek lazım. Enstitü ilerleyen zaman diliminde artık ihtiyacı olan madde ve maddeleri göktaşlarından elde etmeye başlıyorlar. Bu da uzayda göktaşlarının absorbe etme savaşını başlatıyor. Yani farklı medeniyetler bu ellerindeki uzay araçlarıyla buradaki göktaşlarındaki madenleri bu tıbbi ihtiyaçlarla başlayan süreci toplumdaki ihtiyacı karşılayabilmek adına büyük bir mücadeleye gidiyorlar. Ve bu mücadele e, bir grup bilim adamı tarafından karşı çıkmasıyla apayrı bir test merkezi kurulmasını ve böylelikle insanlar arasındaki çatışmanın değil e, yani insanların her birisinin ayrı bir şekilde tıbbi tedavi uygulaması gerektiğini söylüyorlar. Bu da hızlı bir şekilde savaşa sebep oluyor. Ve bir göktaşı var. Bu göktaşında belli maddeler var. Bu maddelerin elde edilmesi için bir savaş veriliyor. Bunun üzerine bu test merkezinde bir bilim adamı öldürülüyor ve bu öldürülmesiyle beraber bu göktaşı yüzünden ciddi bir savaş mekanizması ortaya çıkıyor. Bir defasında aynı zamanda şimdi bir konumuz ne oldu? Yeryüzünde kurulan bir tıbbi enstitüde ihtiyaç duyulan maddenin elde edilmesi için bir göktaşı üzerinden yapılan ayrı bir test merkezinde bir bilim adamının öldürülmesi. İkinci mesele bu Angala medeniyetine gönderilmiş olan bir peygamber kendilerine daha fazlasını aramalarının onlara ziyan vereceğini beyan ediyor. Yani uzaydaki bu araştırmaların. Çünkü kendileri bu Angala medeniyeti en son felsefe taşını uzayda denemeye niyet ediyorlar. Diyorlar ki biz bu taşı alalım, bilgi taşını. Bugün felsefe taşı diye söylüyor olmamız insanlar arasında böyle tanındığı için. Aslı bilgi taşı bunun. Çünkü felsefe bir bilgi değildir. Bilgiyi arayandır, bulmaz, bulmak niyetinde de değildir. Her zaman yarım kalmış bir insan hayalidir diye tabir etmek lazım. Felsefe taşını uzayda denemek istediler ve bu artık çatışmaya başlattı. Aynı o peygamberin söylediği gibi çünkü diyorlardı ki dedi ki o peygamber daha fazlasını istemeyin. Zira ziyan edenlerden olursunuz. Onların da felsefe taşını kullanmadaki niyetleri yıllar boyunca peşine düşünmüş olan bu bilgi taşının aslında köken itibariyle Nur Muhammedi'nin o yıldızıyla alakalı olduğunu düşünmeleri. Ve onlar diyorlar ki biz bu bilgi taşını kullanarak Nuru Muhammedi'nin yıldızına gidersek acaba orada ne buluruz? Yani bugün elimizdeki bilgi taşıyla bunları yapabiliyoruz. Bu kadar büyük medeniyetleri kurgulayabildik. Bu kadar yüksek teknolojiye ulaştık. Bir de oraya ulaşsak acaba cennet orası mı veya cennete o kapıdan mı giriliyor? Şeklinde bir anlayış oluşmuş. İşte bu büyük hırs dev uzay medeniyetinin Nura Muhammedi'nin, Nura Ahmedi'nin yıldızına gitme çabası bu çabalarda göktaşlarındaki belli madenlerin sanki sadece o göktaşındaymışçasına olan inancın birbirleriyle bir çatışma zemininin oluşmasına sebep oluyor. Bu noktada da yine bilim adamları eliyle bilim adamının öldürülmesiyle has olan durum bir kavmiyetçilik algısında oluşturmaya başlıyor ki her savaş dönemi Bundan sonra kavmiyetçilik algısını da arttırmaya başlıyor. Böylelikle insanlar birbirlerinden ayrılarak bu çatışma zeminini oluşturuyorlar ve en son Angala medeniyetinin elinde bulunan savaş aletlerine bu ilaç verilmemesi ve ilaçlar karşılığında el konuluyor ve Angala medeniyeti bu el konuluş sonrasında bilgi taşının da tekrardan yeryüzüne geri döndürülmesi gerekliliği konusundaki büyük çatışmayla beraber kötü bir sonla e, ortadan kaldırılıyor ve Angela medeniyetinin elindeki bütün imkanlara el konuyor. Ama bu sefer el koyanlar ve bu sefer ortaya konulan medeniyetler bu kamiyetçilik anlayışıyla gelmiş olduklarından ötürü yine nefse emmarenin bir bedeli olarak ne yazık ki yeryüzündeki ilk küfür devletinin oluşmasına vesile oluyorlar ki Allah nasip ederse yarın da yeryüzünün ne yazık ki ilk küfür devletinden, kafir devletinden bahsediyor olacağız. Yarın görüşmek üzere efendim inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.